Hello everybody. Um, I am blown away by the beauty of Augsburg. Uh, it reminds me that there are many cities in Germany with an ancient history and a great deal of quiet pride and I'm glad to be speaking to you today. Also Mark Nelson kam gestern mit äh, dem Flugzeug in, München an, ist dann hierher gefahren und war überwältigt von der Schönheit dieser, dieser Stadt und dieser, dieses mittelalterlichen Stadtkerns. Ich weiß, dass er sich, dass er sich sehr für, für den Fugger und die Familie, die ganze äh, Geschichte interessiert und er freut sich sehr, hier zu sein. Unfortunately, I've traveled here from the United States to deliver a solemn and serious message. Leider ist er aus den USA hierher gekommen, um eine sehr ernste und auch vielleicht traurige äh, Nachricht zu überbringen. The people of Germany are about to make a very serious mistake with nuclear power. Die Deutschen sind kurz, stehen kurz davor, einen ganz entscheidenden Fehler hinsichtlich der Kernkraft zu machen. The people and countries of Europe are not behind you. They are not following you. Wir ist, sind isoliert in Europa und auf der Welt mit diesem Schritt auf Kernkraft verzichten zu wollen. You are embarking on this dangerous experiment nearly alone. Wir machen uns auf eine Reise der Energiewende ohne Kohle und Kernkraft, wissen nicht, ob es funktioniert und wir sind verdammt alleine, weil uns niemand folgt. Almost every nation in Europe between Germany and Russia is now expanding or building nuclear plants for the first time. Die Mehrheit der europäischen Länder vom Atlantik bis zum Ural bauen die Kernkraft aus, wir schalten sie ab. Other nations in Europe are looking at getting rid of nuclear, but will have several years to watch your experiment before making final decisions. Auch andere Länder haben Ausstiegsbeschlüsse gefasst. Sie waren aber so zivilisiert zu sagen, dass sie die, Lauf die Kernkraftwerke, die sie haben, so lange laufen lassen, wie es halt noch geht. Und sie werden uns sehr genau beobachten, wie das bei uns funktioniert oder eben nicht funktioniert mit der Stromversorgung. In California, where I lived for much of the last five years, we are giving ourselves several more years to watch your errors before shutting down our last nuclear plant. Selbst im obergrünen Kalifornien, wo Mark die letzten fünf Jahre gelebt hat, wird gewartet auf das deutsche Experiment, bevor sie ihr großes Diablo Canyon Kraftwerk abschalten mit mehreren Meilern. The numbers that express the size of your mistake are difficult to comprehend, but we must try. Wenn man sich die Zahlenbasis anschaut, kann man den deutschen Atomausstieg nicht wirklich verstehen, aber wahrscheinlich muss man sich damit Mühe geben. You have six remaining reactors. Es sind sechs Reaktoren. Representing 8 gigawatts of generating capacity. Mit über 8 Gigawatt Leistung. Enough to make electricity for the household consumption of millions and millions of German people. Das genügend Energie für Millionen von Haushalte und immer noch eine, ein großer Teil der deutschen Stromversorgung. We are here today to celebrate Gundremmingen nuclear plant, where one reactor can displace an amount of energy that would be provided by 18 giant cargo tankers filled with liquefied natural gas. Wir feiern heute Gundremmingen. Das ist ein Kraftwerk, das so groß ist, dass es 18 Supertanker voller LNG, voller äh, Flüssiggas, ersetzen kann. Und das in kurzer Zeit. But you are not planning to get your replacement fossil fuels from ships, are you? You're planning to get it in a pipeline from Russia? Naja, aber wenn man ehrlich hinschaut, dann werden wir ja die Kernkraft nicht durch Gaskraft aus Schiffen ersetzen, sondern über, den, über Pipelines aus Russland. Russia builds the finest nuclear plants in the world at your borders and within your borders it sells you more fossil fuels. Russland selber baut mit die modernsten Kernkraftwerke mittlerweile weltweit an die Grenze und verkauft uns aber ihr Gas. What does Russia know that you don't? What do Russia's new nuclear customers from Bulgaria, Finland, Hungary, possibly Czechia, from Turkey, from uh, other countries in Europe, like Romania, getting American nuclear assistance. What do they know that the people of Germany do not? Es ist doch eine Hybris zu glauben, dass wir schlauer sind als die Völker von Finnland, Bulgarien, Türkei, ähm, Rumänien, Tschechien, die alle neue Kernkraftwerke bauen. Und die, müssen, die werden ihre Gründe dafür haben, aber wir ignorieren diese Gründe als Deutsche. They know that nuclear is the only permanent and local solution to energy in the future. Vielleicht wissen diese Länder, dass Kernkraft die einzige lokal verfügbare und immer verfügbare Energiequelle ist, mit, die auch noch CO2-frei und umweltfreundlich ist. They know that the German nuclear plants are among the best in the world, even if the German people do not know it. Diese Länder, die wissen, dass die deutschen Kernkraftwerke, die wir im Moment abschalten, zu den besten der Welt zählen, messbar. And these other nations from here to Russia watch on with a mixture of horror and amusement as you lose your basis for your industrial power. Diese Länder beobachten mit Verwunderung, Häme und auch Spott, dass wir unsere industrielle Basis, nämlich das ist die sichere Energieversorgung, zerstören, mutwillig zerstören ohne ausreichenden Ersatz dafür bieten zu können in absehbarer Zeit. I am here in Augsburg on behalf of the outside world to say you will not be respected for making this mistake and you will not be given mercy by your rivals and you will not be given support by your friends to make up for this error. Mark ist heute hier als Vertreter der weltweiten Bewegung. Er spricht mit vielen Regierungen weltweit und die, seine Botschaft ist, wir werden kein Mitleid bekommen aus dem Ausland, wir werden wahrscheinlich noch nicht mal Hilfe bekommen und auch keine Gnade industriepolitisch. Wenn wir die Industrie an die Wand fahren, dann ist das ganz unser eigener Fehler. Although you have mighty purchasing power, and a strong economy. Fossil fuel prices are at record highs as you buy them up to replace your clean energy. You are buying fossil fuels at record prices with your wealth. das Ersetzen von Kernkraft heißt für uns, dass wir noch stärker, noch stärker abhängig werden von fossilen Energien und die Äh, Preise für fossile Energieträger sind massiv gestiegen und werden auch hoch bleiben. The European emissions trading system is reaching record high prices for CO2 certificates and the poorer nations of Europe are begin to groan under the strain. Auch die CO2-Preise, also die Preise für CO2-Emissionszertifikate sind auf einem Rekordhoch die ärmeren europäischen Länder sind im Moment dabei zu entdecken, wie schwer es ist, mit so, solch hohen CO2-Preisen zu leben und sie stöhnen bisher nur. Wir wissen aber nicht, wie sich das politisch auswirken kann. Intentional consumption of extra fossil fuels to replace nuclear is an attack on the European community. It is an attack on your neighbors. Unser Atomausstieg ist ein Angriff auf auch die Wirtschaft der, Nacht, der europäischen Nachbarn, weil wenn wir mehr fossile Energieträger verbrauchen, steigen die CO2-Preise weiter auf ein nicht nachhaltiges Level für die europäische Industrie. If Germany closes its nuclear plants, you will be seen as an irresponsible global partner on the economy and on the climate. Wenn wir den Atomausstieg nicht stoppen, werden wir als Deutsche weltweit angesehen als verantwortungslos gegenüber der Industrie und gegenüber dem Klima. In the United States, our most important newspapers have noticed your error and talk about it louder and more frequently. In den USA sind die Leitmedien aufgewacht und auf dieses Thema aufmerksam geworden und sie schreiben mehr und mehr darüber. There is enough time to stop this loss of your clean energy. Noch haben wir Zeit, den Atomausstieg zu stoppen. It will take courage, more courage than your leaders have currently shown. Vielleicht muss man mehr Mut aufbringen, als unsere politische Führungsschicht bisher bewiesen hat. It will take strength. Es wird Durchsetzungsvermögen kosten. But it is the only positive outcome at this point for Europe. Aber das wäre das ein sehr wichtiges positives Signal für Deutschland, für Europa und für die Welt. Your friends, here and abroad, will stand with you as you make the difficult choices to restart your nuclear energy program. Sollten wir uns für eine Laufzeitverlängerung entscheiden, werden unsere europäischen und weltweiten Freunde für uns da sein, mit ihren Technikern, mit ihrem Know-how und wahrscheinlich auch mit ihren Brennstoffen. There is still time to be seen as an ally of the environmental effort in the world as opposed to an enemy or a warning story. Noch haben wir den Ruf, einer führenden Umweltnation, eine führende Umweltnation zu sein. Aber wir müssen aufpassen, dass wir im Wege des Atomausstiegs diesen Anspruch nicht öffentlich aufgeben for Nuclearia and Mothers for Nuclear Germany and your allies here. I'm honored to be in your presence. Mark fühlt sich sehr geehrt, dass er hier für die Nuklearier und für Mothers for Nuclear sprechen darf und euch uns besuchen darf. You have worked extremely hard to get the recognition you are currently receiving from world newspapers. Das, was wir hier tun mit Nuklearia und Mothers for Nuclear wird weltweit beobachtet und erntet einen enormen Respekt, dass man ein solch, solch abseitiges Thema trotzdem, weil es richtig ist, mit der notwendigen Energie verfolgt. What you are doing here and with the campaign this summer will be seen as wise and humane. Unser Einsatz wird als weise und human wahrgenommen. The citizens of the world stand with you, and we will help you through the remaining months of this year to reverse this mistake. Die Bürger der Welt sind auf unserer Seite und sie werden uns beistehen, in den letzten Monaten zu den richtigen Entscheidungen zu kommen. In a real sense, our work begins now. Die Hauptarbeit beginnt jetzt. See you in Gundremmingen. Bis später in Gundremmingen.